左勾右勾，左勾右勾，左摆右直，再来一遍，右摆直，勾勾摆直，再来一遍，勾勾。我一下，你这不会啊？左右左右，然后没完，然后摆拳头。这我们中间定一下，明白了？你把这个左中间定一下，你把它穿成小节拍，不然的话，你一直打去，你你记不住，你也你也打不习惯，而且打也太慢了。所以这个完了再摆摆头，摆拳打头，勾，摆拳打身体，摆身体，勾，高等级，嘣。

老同志办事员，不用这么，不用这么，慢点，来吧。